भारतीय राजनीति का स्तर इन दिनों कितना गिर गया है इसका सबसे बड़ा उदाहरण हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का एक बयान जिसमें उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को ताड़का बताते हुए कहा है कि वे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय भक्ति यज्ञ में लगातार बाधाएं डाल रही पहले उन्होंने अमित शाह की रैली में अनुमति नहीं देकर यही कार्य किया और बाद में योगी आदित्यनाथ का हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दी कुल मिलाकर अनिल विज के इस बयान के बाद राजनीति बेहद गर्मा गई है और इससे यह भी साबित होता है की ममता बनर्जी को किस तरह से ताड़का कहा जा रहा है